Elhamdulillah, us salatu, us salamu ala rasulillah. Falënderimet i përkasin vetëm Allahut të madhëruar, paqja e Allahut dhe bekimet e tij qofshin mbi profetin tonë Muhammedin a.s. Prej qëllimeve dhe urtësive të ligjësimeve dhe dispozitave të sheriatit në islam, është bashkimi dhe afrimi i zemrave, dashuria dhe vëllazërimi midis muslimanëve. Për këtë arsye Allahu i Madhëruar ligjësoi bashkimin e muslimanëve në shumë prej adhurimeve. Prej atyre është namazi i Bajramit. Ishte profeti lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, i urdhëronte të gjithë njerëzit të dilin për të falur Bajramin. saqë urdhëroi edhe gratë të cilat janë me perioda, të dëshmojnë mirësinë e asaj dite dhe lutjen, namazin e muslimanëve. Është e pëlqyeshme para se të dalësh për namazin e Bajramit të lahesh, të vishesh bukur, të parfumosesh për këtë festë madhështore. Është e pëlqyeshme në Fitër Bajramin të hash disa hurma, para se të shkosh në vendin e faljes së Bajramit. Ishte Profeti lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, nuk dilte për namazin e Bajramit të Fitrit derisa të hante disa hurma. Fillon koha e namazit të Bajramit kur ngrihet dielli sa një shtizë në qiell, deri në kohën e namazit të drekës. Është e pëlqyeshme të falet në vend të hapur, jo në xhami të mbyllur dhe lejohet të falet brenda në xhami nëse nuk mundësohet falja e Bajramit në vend të hapur ose vështirësohet shkuarja në atë vend dhe nuk është e pëlqyeshme të këndosh ezanin dhe ikametin. Profeti lavdërimet dhe paqja e Allahut qofshin mbi të në ditën e Fitër Bajramit dhe Kurban Bajramit dilte në vend të hapur për të falur Bajramin, E para gjë që fillon është namazi i Bajramit, i cili përbëhet prej dy rekateve. Thotë në rekatin e parë gjashtë herë Allahu Ekber, pasi ka thënë tekbirin e parë, ihramit, me të cilin futet në namaz, dhe pas leximit të lutjes hyrëse, para leximit të surës Fatiha. Në rekatin e dytë, thotë pesë tekbire pas tekbirit që ngrihet nga sexhdja e rekatit të parë dhe ngre duart sa herë që thotë Allahu Ekber. Në këtë çështje duhet të sqarojmë diçka. Nëse imami i përket një medhhebi tjetër të fikhut, atëherë besimtari duhet të ndjeki imamin në numrin e tekbireve. Thotë Allahu Ekber, Subhanallah dhe Elhamdulillah midis tekbireve në namazin e Bajramit. Është e pëlqyeshme në dy rekatet e namazit të Bajramit të recitohen dy suret, A'la dhe Ghashije, ose dy suret, Kaf dhe Kamr. Pastaj mban imami hutben e Bajramit, Dhe është shumë e pëlqyeshme të dëgjohet. Është e pëlqyeshme që të thotë Allahu Ekbar gjatë rrugës për në vendin e faljes së Bajramit dhe të ngrijë zërin. Dhe kur kthehet, është e pëlqyeshme të ndjeki rrugë tjetër nga ajo që erdhi në vendin e faljes së Bajramit. Atij që i shpëton namazi i Bajramit pa falur, mundet ta fali më pas sipas formës së caktuar. Nuk plotësohet gëzimi jonë në festën e Bajramit vetëm duke u përmbajtur bindjes së Allahut të Lartësuar dhe të jesh gjithmonë në përputhje me atë që Allahu ka urdhëruar dhe ligjësuar.